assalomu alaykum aziz tomoshabinlar aziz muxlislar mana hozir oldingi videolarimda va'da qilganimda vdnx parkiga yetib keldim ya'ni sizlarga ledовой площадка ya'ni катокni ko'rsataman xohlasa mana atrof chiroyli qilib qo'yishdi mana manimcha световой naqalar bilan naizki sunniy tulpan har xil svet kirimini yonyapti juda chiroyli manzara qilib ishlashibdi mana mana sizlar ko'rib turganingizdek mana katta maza qilayotgan aka tushyapti sizlar ham bemalol kelib tushishlaringiz mumkin kartok <coughs> haqida ma'lumot aytib o'taman xullas bu yil biletlar odatdagidek chipta qilib sotilmayapti bu yil onlayn tarzda sotilyapti onlayn bilet qanday olaman degan savol bo'lishi mumkin vdnx.ru sayti bor vdnxni o'zini saytiga kirib shu joydan bilet sotib olish mumkin mana sizlar bu ledoviy plashatkani kartasi juda katta mana man sizlarga o'rtada mosdan ko'rsatdim tepani mana ko'rib turganingizdek odamlar ko'chaga chiqib sayr qilishyapti ancha chiroyli zo'r joy qilib qo'yishibdi manga yoqdi kelinglar mana xullas bemalol odamlar gaplashishyapti endi bu rossiyada umuman yevropada eng katta plashatka maydonli katob maydoni dadil plashatka uzunligi 2 kilometrga yaqin bo'libdi bunisi bu yil uzunroq bo'libdi o'tgan yilga nisbatan yigirma ming kvadrat metr qoyil qolish kerak you mana bizda havo harorati hozir minus o'n ko'rsatyapti lekin ancha sovuq bo'lyapti do'stlar video yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar obuna bo'lish bepul hozircha <laughs> albatta bu hozir. obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar qo'ng'iroqcha tugmasi nimaga man qachon yangi video qo'yganimda sizga pochchen ya'ni ogohlantirish boradi shu orqali yangi videolarni kuzatib borishlaring mumkin hammaga rahmat xayr sog' bo'linglar salomat bo'linglar o'zlaringni ehtiyot qilinglar